大家好，欢迎收看朱凯绘画，我是朱凯。转眼已经录到第三期了，在第一期里，我们聊了一下情绪与情感之间的差别，主要是从一些大的方向来讲；第二期聊的也是一些比较大的方向，我们从艺术家是自成还是他成这个角度，分别说了一下绘画如何进行自我判断，以及得到一个准确自我判断的相对的一个途径。那么这次呢，我们继续聊大的话题，因为我们节目要录很多期，要录很多。 所以，我们先从大的框架一点点去聊小的，因为近一年多我一直是在写一本书，讲的都是一些相对来说小的经验以及一些系统知识的框架。那从绘画角度，我们应该掌握那些大的普及性的，甚至我在上一期提到过。首先，我们成为一个不管是画画从业者也好，或者有的人喜欢自称，或者是被别人他成为画家也好，在这之前，我们要首先成为一个人。 成为一个完整的人，我们当然要知道，那人要有一定的方法，人有一定的规则，然后我们才具体变成某一种人，或者形成某一种性格，然后怎么来看待这个世界。而我们如何从大的方向去一点点的深入到我们的专业里呢？我想我们可以从古人那儿得到一些经验。有一句古话说得很好：“为天下之至诚，方能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性。” 经物质性就可以在天地之化育，并与天地参矣。当然，这个我没有咬文嚼字儿的一个字一个字去说。那想了解具体的这个，可以到网上去查。这句话说的是一个什么道理呢？我们做任何一个事情，首先呢要有一个诚意。这个诚意是什么？就像我们经常说，考试没有用，我们最终去工作用到的并不一定是我们在学校学习的每一个很具体的知识，可能用到的是我们的能力。但为什么还要有考试呢？ 它考的是你的最基础的框架能力，以及你去做一个事情它的决心，或者我们用一个比较通俗易懂的词语来形容吧，就是我们的恒心和毅力，还有我们的目标。只有我们明确目标，并且有恒心、有毅力去把它坚持下去，才能尽其性。这个尽其性包含了所有的，比如像我们知道一个事情的大致规律，我们能把我们自身的能力发挥到某一个限度的点，并且能为我们基本的工作提供一定的服务。 能做到这一点，我们基本上是一个相对来说完整的人，则能尽人之性。能尽人之性之后，我们就可以发挥人的特长。人有分析能力，人有学习能力，人还有创造能力。能尽了人之性，我们就可以用人的这些能力去尽物质性。比如像我们拿起工具，我们知道怎么去用它，这些工具怎么去组合，用什么样的流程形成什么样的最终结果。 我们可以做一个基础的判断，甚至这个判断未必是需要通过实施来最终进行准确的定义的。我们可以通过想象，也可以进行一个大致的定义。那么，当我们对外物它的性能大致有个了解，甚至是掌握之后，这个时候我们就可以触类旁通，对于相关的事件也可以同时进行理解，甚至是创造了。举个例子，会画画的人，或者我们具体到某一个点，会画油画的人，他一定是懂得色彩的，懂得色彩的。 他就可以去画水彩，当然，水彩它能不能画得好？水彩的这个物质性，它能不能掌握？它前面也要通过一定的练习。你首先有目标，有恒心，然后通过大量的练习，掌握水彩这个材料，并且运用油画你所了解的色彩知识，你就可以把水彩有一个大致的掌握。这个时候就可以知道，原来世间万物都是相互联系的，我们可以通过一个事物去反推，或者说类推其他事物的规律。 这个时候，我们才能逐渐地感觉到这个世界原来这么有意思，这么好玩。原来，并不是每一件事情，我们都需要重新进行学习，从最小的东西开始积累。这个世界这么美好，我们如果每一样都需要从零开始进行积累，那我们这一生可能能得到的东西太少了。为什么有的人可能他的生命时长很短，但是他能感受到世界上很多好玩的事情，就是因为他能掌握到一个大的宇宙的规律，能感叹这个世界的美。 并且最终与天地参与，就是我们参与到这个世界，和他一起去进行创造。当然，前面说的都是一些大道理，可能很多年纪较轻的一些朋友啊，就像我前面说的，我现在前几期说的都是一些大道理，可能对达到一定年龄的人呢，可能是有一点启发。那这个时候说明他已经开始能感觉到事物之间的联系了，他能通过一个基础的规律去推导其他事物的一些规律了。 他可能听我这个是有点用了。那么年轻的朋友呢，说你这个唠唠叨叨说半天没听明白你说什么？那这个时候我把它给反过来说，也许你能得到更多的一些东西。就是我们知道一个事物的规律，那当然这个你得从头学，你需要有很扎实的基础，你需要一点点去感受。当然你前提最好还是要有明确的目标，有恒心有毅力去练习它，去感受它。那么当我们慢慢去做这个事情的时候，我们能找到一定的规律。 当知道这个规律的时候，我们就可以去逐步的分析这个规律它形成的道理。知道这个道理之后，我们就有一定的方法，使得这个道理进行更多的组合。那当组合之后呢？我们发现怎么组合呀？改变每一个因素的量级。这个时候，我们就可以进行新的创造了。说的再简单一些，它是指的某一个事物的多个方面的因素替换，或者是找到其中每一个度的那个变量。我把刚才前面说的稍微总结一下。 也许呢会对你有些帮助。首先有毅力、恒心，尽量做到通其道、明其理、知其法、辨其量。这个时候是从一个大道理推到你实际去做的那个事情。年轻的人呢，他总想要一个结果，所以他非常希望我能怎么去实施。就像很多朋友问我说：“我这个技法怎么用？”你直接告诉我，告诉我这个技法。其实我告诉你的技法，就相当于告诉你那个变量，但是这个变量是用什么方法去变的？ 这个是比变量还重要的，而这个用什么方法去做这个变量，前面还有一个更重要的，就是我们要知道这个道理。比这个道理还重要的，就是我们要知道这个大道。中国人很容易去感受那个道到底是什么意思。当然，在中国古典文学，老子这里边说的很清楚，“道可道，非常道”。这里边我就不给你背一遍了，你可以到网上去查。这是一个很有意思的词语，用现代的语言不准确的来解释，就是通晓宇宙间的运行规律。这就是道的一个。 不准确的，但是又可以给它用现代语言表达出来的一个方法。当然，在道的理解上，不同的人有不同的理解，有的人理解成为一个方法，是一个规律，也有人把它理解为物质、精神，甚至是心灵。那这个呢，我们以后再慢慢去聊。那么这一期我们先简单说到这儿。如果对你有一些帮助，那我非常荣幸。那么这次我们就先说到这儿，咱们下次再聊，拜拜。